man sizlarga bitta qimmat masalani tekinga aytib beraman safarga chiqasizlar safarga yurasizlar vo degami vo hagami mayli chet davlatga yurasiz safarga chiqadigan inson debdilar bitta qog'ozga la ilaha illallohu muhammadu rasulullohni yozsin debdi o'rtasidan ikkiga ajratadi la ilaha illalloh muhammadu rasululloh degan tomonni uyiga bir qur'onni ichigan pokiza joyga qo'yadi muhammadu rasulullohni o'zi bilan olib ketsin deganlar chunki bu kalima o'rtasida bir biriga shunaqa qattim tortishuv bor deydi hatto qatlga hukm qilingan bo'lsa ham qaytmasdan qolmaydi degan hmm. buni sharofatini man necha joylarda ko'rdim shuni hibsda turganlarga maslahat berdik uzoq o'n sakkiz kunda keldi hibsda o'tirganlarga hmm. shuni olib borib bergin yozib bergin dedim dadalari o'tirgan ekan o'n ikki yildan beri yozib olib borib bergin ko'rasan degandim o'n sakkiz kundan kelib qoldi dadasi bu shunaqa quvvatga ega bo'lgan kalima nega bo'lsa la ilaha illallohu muhammadur rasulullohni chin tildan aytib dildan chin dildan tasdiq qilsa bu inson jannatga kirmasdan qolmaydi agar oxirgi so'zi o'lim to'shagida oxirgi so'zi la ilaha illalloh muhammadu rasululloh bo'lsa to'g'ri jannatga kiradi ekanlar bu shunaqa kalima bu bu shunaqa kalima bu ana shuning uchun bunga muhabbat qilish kerak farzandsizlik bilan sinalayotgan insonlar bor a mana kelin kuyovlar bor besh yil uch yil o'sha ayol yotadi eri o'sha ayolni qorniga kaftini qo'yadida mana buni ishora sabboba deydi sho'ri ayolini kindigiga qo'yib parvardigor mana shu ayolimdan agar menga farzand bersang shu bergan farzandingni ismini muhammad deb sani do'stingni ismini qo'yaman deb qasd qilsinda albatta farzand bo'ladi uch juma qilsin debdi shuni uch juma shuni bittasiga aytuvdik o'n olti yarim yilda uchta farzand tug'di bitta tuqqanda ikkita qiz bir o'g'il amalli bo'lishi kerakku inshaalloh hmm. hmm. ko'rasizmi uchta ikkita qiz bir o'g'il bitta tuqqanda uchta tug'ildi farzand tushib qolaveradigan kelinlar bor ugroza deydi palon deydi u deydi bu deydi shuni qilsin debdi agar shu ayolimni homilasidagi bolani salomat dunyoga keltirib bersang muhammad deb do'stingni ismini qo'ysa albatta sog'lom tug'iladi qiz ketidan qiz tug'adigan kelinlar bor ayollar o'g'ilni xohlaydi shuni qilsin agar keyingi farzandimni o'g'il qilib beradigan bo'lsang muhammad deb sani do'stingni qo'yamiz albatta o'g'il bo'ladi degan ekan nega rasululloh sollallohu alayhi vasallam aralashgan ish chiroyli bitmasdan qolmaydi